лезет в карман Дождь бьет землю песок Жизнь самообман Но есть счастье кусок Сигареты дым Привет. Ну, здравствуй. Прости, что прожигал тебя взглядом. Скажи спасибо, что вышел сухим из воды. Может быть, зажжем сегодня ночью? Остынь. Я не люблю открытый огонь. Ну, почему? Мне кажется, ты особенная. Смотри, как выглядит та девушка. Она в черном. А та? Тоже в черном. Мне нужно идти. О, Господи, зачем ты это напялил? Мы теперь как две капли воды. Ну, я думал, тебе понравится. Мне не нужен человек, который будет копировать меня. Мне вообще никто не нужен. Уходи. Знаешь, кто огня бережется, тот скоро обожжется. Отчего же? Его успыльчивость, горячая голова. Я не знаю, почему меня так это беспокоит, но это заставляет меня кипеть. Не знаю, поможет ли это тебе, но когда я встретила его, я впервые поняла, что такое твердо стоять на земле, а что такое летать в облаках. Кто знает, может, стоит попробовать. Не думаю, что мне это нужно. Кстати, красивое платье, и очень к лицу. Спасибо за комплимент, но платье на мне розовое. город под сводами крыш Что так сердце стучит Кто? Лев или мышь? Спросишь небо, оно, как всегда, промолчит. Sigaret dedim